96-й. Ой, у нас 15 лет разница, я 81-й. А, сами родом откуда? Владимирская область, город Меленки. Э, Хмельники? Ме Меленки. Меленки, да? Большой город? Нет, небольшой. Сколько там населения? Ну, тысяч, около 50. Э, какое звание, должность? Старший прапорщик, старшина. Эм, а какие войска? Э, получается, мотострелковые. стрелковые. Когда зашли в Украину? А, 15 августа 2022 года. Э, а плен когда взяли? 2 октября 2022 года. А какое направление? Получается, Харьковское направление. 2 октября это где взяли? А, Населенный пункт. Ну, Боровая рядом. Угу. А обстоятельства? Обстоятельства. Команду не бросил. В смысле? Ну, стоял на посту, никто не менял. Шел, никого нет. И? И пошел отходить сам один. И уже попал в плен. <clears throat> То есть уже было кольцо, и я уже не вышел из этого кольца. В котел попали, да? Да, ходил. А какие задания ставились, когда заходили? Задание ставилось наблюдение, стоять на посту, доклад, что если будет прорыв противника, доклад. Угу. Но в то есть и отступали постоянно. Самый большой был, мы вот месяц простояли где рядом с Азимом в лесу. Угу. Вот, и все, и потом только отступали, отступали. Вот 12 сентября было отступление. А контрактник? Да. Когда подписали? Я подписал мобилизационный, мобилизационный резерв в 2021 году. И получается, вот 14 августа пришла повестка. Я угу. думал на сборы, как бы. Угу. Получается, мобилизовали. А сколько обещали получить? Ну, около 200 тысяч. И если будут каждый день там наступления, боевые, то еще... Ну, то есть, если будет каждый день, каждый день там 4200. А если там, допустим, наступление, то 8, там 400. То есть еще в два раза больше. То есть 400 тысяч можно было заработать, если движуха серьезная, да? Да, если наступление идет. Я понял. А семья есть? Да, есть. Дети? Дочь. Ну, я в разводе сейчас. Я понял. Дочери сколько? Четыре года. А, до того, как пошли воевать, чем занимались? А, работал на заводе. Кем? А, формовщиком. Формовщик стального литья. Я понял. А зарплата какая была? А, тысяч сорок сорок пять Я понял. А зачем АТАП э, подписали мобилизационный резерв? Ну, мобилизационный резерв, как бы, было то, тоже там платили, сколько там на сборы приезжали на три дня, там три с половиной тысячи, все деньги, не деньги, там на месяц собирались на сборы. То есть и с работы платили деньги, и тогда на сборы платили деньги. Три с половиной тысячи в день, да? На... Нет, три с половиной тысячи за три дня было. А, за три дня, да? То есть э, и, ты там вас просто вызывали и за это платили, да? Да. И сколько раз это было до 21-22 года? Ну, это в 2021 году почти каждый месяц было, угу. в декабре на месяц. Угу. А, получается, в марте прекратили вообще угу. ну, то, что специальная военная операция. Угу. И вот, получается, до августа вообще не было. Я понял. А объясняли, для чего вот этот э, мобилизационный резерв был? Да, в случае войны нас сразу призывали. А, ну, мобилизовали. А что говорили, что будет война? Ну, тогда, когда вы подписали в 2021 году? Не, вообще ничего не говорили. Просто говорили, там, приезжает, вы там тренируетесь, там. А ну, в случае, а, ну, хорошо, а должны были бы объяснять, ну, в случае войны с кем? Вообще не объясняли. Вообще, не объясняли, да? Э, у вас образование какое? Среднепрофессиональное. А какая специальность? Техник. Техник по ремонту, это транспорт. А, я понял. 40 э, тысяч это мало, да, для, вот, для города, где вы живете? Нет, 40 тысяч это довольно нормально. Ну, типа, ну где 40, где 400, это много, правда? Ну, это да. Это там разница просто <laughs> большая. Э, стимулом были только деньги, вот то, что пошли на контракт, призвали? Ну, меня как бы не призвали, мобилизовали. Хорошо, мобилизовали. для меня стимула вообще никакого не было. Также работал, то есть, э, если бы не мобилизовали, я бы не побежал бы сюда, не стали бы меня... Но отказаться могли? Отказаться пугали тюрьмой, штрафами, тюрьмой. Ну хорошо, ну и сколько в, в тюрьме нужно бы было отсидеть? Ну, говорили там от 5 до 10 лет. А кто пугал? Ну, сами эти, кто с военкомата, офицеры пугали, угу. кто там были. Вот, где в части, где проходили сборы пугали? Вы пробовали отказаться или как? Ну, там пробовали, но говорили, так и так будет это, штрафы, тюрьма. Но никто не отказывался, короче. Все вот сказали, так будет, никто не отказывался. И вы тоже нет, да? Я не отказался. Вы лично за что здесь? Э, ну, это, давайте так пойдем от Адама и Евы, как говорят. Э, для вас это война или спецоперация? Да, для меня это вообще не, не знают, что это вообще такое. И как бы и не война, и не спецоперация. Какая-то непонятная, что творится. Почему? Вот спецоперация. Вот как вы понимаете, что такое спецоперация? Спецоперация, как нам говорили, то, что мы тут освобождаем от нацистов. Вот, типа Донецк и Луганск захватили нацисты, вот э, эти азовцы. Донецк и Луганск захватили э, нацисты? Да. Я согласен, Донецк, Луганск, можно сказать, но захватили не нацисты, а расисты. Знаете такое, да, вот Донецк, Луганск? Потому что с 2014 года эти города не под контролем Украины. Здесь я согласен. Немного поправим терминологию, расисты. Будем так говорить, да? Да. Не согласны с этим? Да, я вообще не разбираюсь. Наши говорят так, ваши говорят так, и я не знаю, как, что кому верить вообще. Но вы лично за что здесь? Ну, я... Вас призвали, вы лично за что? Я вообще просто за мир, чтобы вообще войны ничего не было. А то, что нет миру, кто, мира, кто виноват? Россия, получается, виноват. То, что мы, получается, вторглись. То, что вот это нам, как объясняли, то, что вот мы идем освобождать, то есть там убивают людей мирных, то есть вот Донецк, Луганск освобождаем, и то, что вообще говорили, то, что там будут ставить базы НАТО. То есть если Украина вступает в Евросоюз, то там НАТО поставит свои базы. И то, что этого не нужно допустить, вот с, с этой целью, типа, вы должны туда ехать. Что такое НАТО? НАТО. Расшифровку не знаю. Не знаете, да? <laughs> Серьезно, не знаю. А, а вообще, ну, что это такое НАТО? Ну, давайте не будем расшифровывать, но что такое НАТО? НАТО это как бы войска Евросоюза. Это Евросоюза, да? Да. Угу. А для чего они созданы? По защите как бы Европы или ну, по защите Европы получается. А от кого защищать? От кого защищать не знаю. Не знаете, да? Вообще. А как выглядит должна база НАТО? Тоже не знаю ну, мам, <laughs> ну что ты рассказывал? Вот, ну, показывают, говорят, там поставят базы НАТО, и там поставят эти э, ракеты, э, приносные установки, чтобы ближе было к границам, и чтобы можно было бомбить э, Россию. А зачем, а зачем, а зачем НАТО бомбить Россию? Ну, не знаю, это, то есть вот от Америки, говорят, все идет вот это. Так при чем здесь Америка и НАТО? Вы сказали, что это войска Евросоюза ну, войска Евросоюза, я говорю, и нам так говорили, я как бы сам не знаю. Но Америка что-то имеет к НАТО или не имеет? Что-то имеет, якобы она им управляет, то, что вот если они поставят туда базу свою, две базы, mm-hmm. то, что если что вдруг э, с Америкой, Россия с Америкой будет, как сказать, ну, начнется между ними война, если вдруг начнется между Россией и США uh война, то базы рядом, и то, что Америка нанесет удары по России. Я понял. То есть, давайте построим логическую цепочку, <laughs> чтобы много понимать. То есть Америка управляет Евросоюзом, Евросоюз, который имеет НАТО, правильно? Ну да. Понял. А где здесь в этой всей истории Украина? то, что вот э, Украина ближе всех на границе России, угу. И то, что вот она вступает э, в НАТО. Она вступает в НАТО? Ой, Евросоюз. Евросоюз, Евросоюз а. да. И то, что там будут размещаться базы НАТО. И то, что вот все на границе будут стоять базы и поставить туда ракеты и будет наносить удары по России. А что, вы себя считаете умным человеком? Ну, не прям слишком умным. Ну, как бы здравомыслящий. Здравомыслящий, да? Я немного вам объясню, да? Немного больше. Америка член НАТО. Евросоюз и Америка — это две разные вещи. Украина в НАТО не вступает. Она хочет вступить в НАТО. Угу. Большинство жителей Украины поддерживает вступление Украины в НАТО. О размещении баз никакого разговора не шлось. Продолжаем. Хорошо, с НАТО пон понятно, да? Да. А где эти базы должны были стоять? Вот в каких городах? Ну, про города не говорили, просто в Донецке, Луганске. Хорошо, хорошо. А за... хорошо, давайте дальше пойдем. А зачем НАТО Россия? Зачем НАТО Россия? Ну, то есть, если там с Америкой вдруг... Нам просто говорили, что вот с Америкой, если будет война, то что... А почему она должна быть? Вот в чем причина между Америкой и Россией? Даже не знаю. Почему? Ну, потому что всегда какая-то постоянно между Америкой и Россией какая-то непонятки, то вот холодная война была. Но это не между Америкой и Россией, это было между Америкой и Советским Союзом. Ну, то сейчас типа между Америкой, типа Америка, Америка враг туда-сюда. А что хочет Америка от России? Не знаю. Не знаете, да? Угу. Ну, но война должна была вспыхнуть, да? Да. А вы, вы, вы это все видели где? По телеку? По телеку, ВКонтакте, в социальных сетях. Я понял. А теле кого смотрите? Вот журналиста, кого можете назвать русским? Российским? Блин, нет, телевизор-то я уже давно не смотрел. Первый канал. Ну, Скопеева, Соловьева любите? Нет. Ну, кто, а, а кого любите? Вот, вот, это кто все вещал? Вот это НАТО, базы, вот это все фигня. Вот это говорили от людей, я реально слышал, от офицеров. И видел ВКонтакте, там, армия России. От, Росси... от российских офицеров, да? Да. То есть они тоже верят в, в вот это все движение НАТО, Россия и так далее, да? Да. да. Хорошо. Это вот, то есть еще какие-то, например, аргументы, почему, чтобы можно было оправдать ваше пребывание. Ну, с НАТО вы поняли, да? Ну, вы все-таки понимаете, что НАТО это Североатлантический альянс, там входит много стран, Европы, Америка и так далее, да? Да, я понимаю. Да. А то, что Украина, ну, Украина независимая страна, суверенная, она может хотеть НАТО? Да. А почему россияне тогда этому препятствуют? Ну, это препятствует президент, наверное, а не россияне. Так вы тоже, вы же сюда пришли. Ну, меня, Вас мобилизировали, меня, вы сюда пришли. Меня же мобилизировали. Но так, я же не хотел в тюрьму садиться. Я же не ехал с той, что... Чтобы так, может быть, не посадили. Много кого сажают тоже вот эти митинги, не митинги, все же выставили, много же каких людей посадили, моих, Кого? Зна моих знакомых посадили. Они, они выходили на митинг? Да, выходили на митинг. За что? Ну, за то, что такая власть была. Ну, какие митинги? То, то есть, ну... Вот был крайний митинг, когда там ОМОН вышел, там столько людей там избили, забрали. А, про а протесты против чего были? Ну, цель этого митинга? Ну, цель тоже про против правительства. Я не помню, какая там цель-то а была. А когда это было? Это было в том году вроде, то ли весной. Уж не помню, когда это было. А, а кто из политиков российских вам нравится? Я даже не одного помню. Жириновский мне нравится. Жириновский, да? да. ЛДПР, да? Да. А чем нравился Жириновский? Ну, не знаю, что-то он тоже он, как он мне нравился до определенного момента, то, что вот там Россия должна быть э, как бы, блин, как сказать-то, то, что Россия должна быть сильной, там, туда-сюда, и... Ну, то есть, как бы, не могу я объяснить. Я, я, я, я объясню. Там. Бомбить! Бомбить Киев! Бомбить! Мы им всем покажем! Это же Жириновский, нет? Да нет, про Киев-то я вообще такого не слышал. Нет, да, он говорил это. Вот а про Америку слышал такое. Что же мне, зачем? Ну, прикольный был политик. Значит. А больше я никого не знаю. Я понял. Для русских прикольный политик, не спорю. А смотрите, а... <laughs> вы говорите, Россия должна быть сильной. А вот в чем вот... А кто не дает быть России сильной? Да не знаю, кто не дает. Ну, если все нормально, то почему Россия не сильная? Ну, Россия сильная? Наверное, сами вот эти аристократы, бизнесмены, шишки не дают России быть сильной. Я понял. У вас какая машина? Лада Приор. Нравится? Ну, так, пойдет. Пойдет? А какую бы хотели иметь? БМВ какой? БМВ, да? А БМВ кто делает? Германия. Германия, да? А почему, например, Россия делает Ладу Приору, а вы бы, а не может делать БМВ? Это а же как бы ну, проявляется мощь страны, да? Да. Правда? А почему не могут сделать? Не знаю, такие инженеры. Не Кто? дают инженерам нормально делать. Кто не дает? Ну, правительство, наверное, не дает. Делает там какой-то тяп-ляп, что делать. Говно? Да. Все равно русские -то и так схавают. Ну, может, проблема в русских? Что хавает? Ну, боятся, потому что люди. Было же, как я же говорю, был митинг. И а все. почему немцы смогли после Второй мировой войны? Да, как бы побежденная нация, но экономика строили, да? Вот у вас там деды воевали, а ребята делают лучшие машины, чем вы. Да я вообще да, не в курсе насчет этого. В смысле? Почему так все плохо а вы, стало? А вы никогда не задумывались? Не знаю. Завтра. Почему? Вот, вот, вот, например, у вас никогда не, там не было мысли, вот, <laughs> вот почему я должен ездить на этом говне Лада Приора, а хочу BMW? Вот немцы могут сделать, а мы нет. Ну, вот, вот Жирика слушать о величии нации и так далее. Ну, задавался, конечно, таким вопросом. И какой ответ? Ну, блин, что-то что -то делали, тоже пошли какие-то новые машины. Какие? Я а не знаю, там тоже эти Лады, X-Ray, там, или вот, нормальные машины. Но это а... уже а, а, какая страна в мире хочет ездить на этих на российских машинах? Ну, не знаю, наверное. Казахстан тоже, наверное, гоняет на таких машинах. Казахстан, Китай. Это... Ну, не Китай, а эти. Ну, в Казахстане точно наши есть машины. Ну, уровень, а? Но ну, вы же, ну, вы все равно хотите BMW. Ну, я, да. Так еще раз, Жириновский нравился как политик, но хочу ездить на BMW. Как-то это... Мне нравится, нравилось просто эти своим там высказывать, там, приколами, то, что там на эти, там, дичь какую всякую устраивал. <laughs> Ну, вы ну, голосовали за него? Не, я за него вообще ни за кого не голосовал. Вообще ни за кого, да? А верите, что голосованием что-то можно сменить в России? Нет, конечно. А почему? <laughs> Потому что все равно будет кто-то, либо Путин, либо его человек стоять. В России диктатура? ну, как бы она заметная среди народа, но ну, а по сути, ну, по сути, диктатура, а так как бы нет. Я понял. Вы горды, что вы россияне? Ну, я горд то, что я русский, а не россиянин. То, что вы русский, хорошо. Вот чем вы гордитесь как русский? Я горжусь тем, что как бы нет, родина. Родился я в России. Ну, хорошо. И что дальше? Ну, своими э, предками, то, что вот воевали. У меня прадед воевал в Великой Отечественной войне. Ну, воевали, ну, украинцы тоже воевали и так далее. Много народу воевало. И мы говорим 2000, на улице 2022 год. 22 год. Да, 2022. Вторая мировая закончилась в 1945. Ну, уже сказали, чем, чем я Спросили, чем я горжусь. Я горжусь. Нет, я, ну, я просто спрашиваю, вот чем вы, как э, русским, хотите гордиться в 2022 году? То, что деды воевали. В 22 году я не знаю, за что гордиться. За то, что бессмысленная война началась. Непонятно. Не знаю, вы можете там сказать, горжусь Ладой Приора. <laughs> Ну, не хотите этим гордиться, потому что сами сказали, машина говно. Ну, я, я не горжусь сейчас. То, что делается вообще в России. какие приказы дают по захвату там Украины. Я этим не горжусь. А жизнью в России гордитесь? Жизнью в России не особо-то горжусь. А вот, ну, просто вопрос, да, вот видите, у меня футболка, что мне здесь пишет? Я украинец. Да, вот я в мире могу в ней выйти, да, а вы бы могли выйти в Украинке, э, в футболке я русский? В Европе или где-то еще? В Европе? Да. В Европе, не знаю, ни разу не был. Ну, не были. А вот как думаете? Вы, ну, вы бы хотели одеть вот футболку с надписью «Я русский»? Ну, в Украине точно бы я не одел бы такой футболку. Ну, в Украине это понятно, а в Европе? В Европе я не знаю, какое отношение к русским. Наверное, плохое тоже бы, наверное, не одел бы. Я... Правда. Вот я свободно могу ходить в этой футболке и здесь, и в Европе, и в Америке. I'm Ukrainian, я украинец, я горжусь за это. Ну, ну Россия-то да, потому что из-за из, -за, из таких поступков, то, что все время куда-то лезем в Афганистан, Чечня, куда сюда куда-то всем помогает, а сами живем как бомжи нафиг. Зарплаты по 15, по 20 тысяч. Люди как-то выживают. Никуда не деться от этого, не знаю. За границу хотели бы вы э, поехать посмотреть? Конечно. А почему не ездили никогда? Я вообще изначально это был вообще военный. Я в 17 лет поступил в училище, там, потом 3,5 года еще отслужил, потом уволился. Из-за того, что хотел э, за границу, военных не пускали за границу, пускали там в Абхазию, еще mm-hmm. куда-то, Беларусь. Хотелось посмотреть нормально, поработать, мир посмотреть. А где у нас работа нормальная? На заводе вот работал, работал, думал, хотя бы съезжу там куда-нибудь. В Турцию, не в Турцию отдохну. Так, так и не заработал ничего. Заработал только на приору все. Кредит? Не. Так купили, да? Так купил. Но вы довольны жизнью, вот той, которой живете? Да нет, конечно. А может что-то в середине России нужно менять? А, что-то верхушки, наверное, надо менять что-то в А кто, а кто должен это поменять? Народ должен сам. Правда? Да. А почему молчит народ, а едет в Украину вот как на убой? Не знаю. Все боятся, все боятся правительства. Не знаю, был какой-то там полковник, который хотел там переворот сделать в России. Такого же, свои же издали, с кем он хотел это сделать. Вот. Сейчас все все боятся, вышли на митинг, все, значит, кого-то закроют, кого-то изобьют. Можно, может, нужно перестать бояться? Ну, нужно перестать бояться. Ну, допустим, я бы это, это бы поддерживал себя, идеи. Но я же не выйду один. Что я, что я сделал? Из таких единиц, ну, как бы, единицы составляют общество какое-то. Ну, общество, ну... Или общества нет в России? Общество одного спросишь, он да, да, да, я за это, я за то. А так-то, если раз серьезно что-то сделать, все сбоятся. один скажет, да ну нафиг, не надо это делать. Второй тоже так же скажет, и все, так же все развалится, все, и общество это. Вы сейчас мобилизация в России, хотите что-то сказать русским? Сказать то, что отказывайтесь, не нужно сюда ехать. Лучше сидеть? Лучше пускай сидят как-нибудь по подвалам куда-нибудь там, <laughs> убегают в лес, землянка живут. Не стоит оно того. Нацисты есть здесь? Не, Я не видел нацистов. А верили, что есть нацисты? Так как бы прям говорили, там видео показывали какие-то, то, что вот там пытки, не пытки какие-то, отрезают все. Самого... Знаете, кто перед вами сидит? А вы журналист? Да. Но из какого я региона, а сам родом, я чистой, чистой крови бандаровец. Ну, я не знал. Да, вот что должен бы был <laughs> сделать с русским бандаровец сейчас, вот в вашем воображении? Ну, да, это подрезать что-нибудь. Вот сейчас прям на камеру, правда? Да. А почему я... этого не делаю Я не знаю. <laughs> А должен это делать? Не знаю. <laughs> Ну, как бы русские же говорят, вот чистокровный бандаревец там сидит, Сейчас должен был как тушу разделывать, да, вас? Ну да. И показывать <laughs> очень русским. Да. Там кров потянуть немного, да? Да, в Телеграм там закинуть. Показать. Да. Смешно. А то. А так-то оно смешно, а так-то ничего смешного нет. Стыдно за, ну, за народность, представителем которого ты есть. Да, стыдно за правительство свое и за народ то, что боится что-то сделать. не думает своей головой.